Nah di sini guys ada video baru dari beliau menakjubkan ya kan ini dia 5 project mega di Asia Tenggara untuk mencapai status negara maju. Wow. Jadi kalau kita istilahnya membicarakan tentang project mega, banyak sekali project-project mega yang dilakukan setiap negara di Asia Tenggara ini guys ya. Terutamanya kemarin di Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya. Mungkin Filipina, mungkin istilahnya Thailand dan lain sebagainya. Itu banyak negara-negara yang sedang istilahnya ya biar dikatakan maju seperti itu atau bisa dikatakan untuk menyendang status maju ya dari segi ekonomi ya tentunya dengan istilahnya project mega ini banyak istilahnya akan berkembang seperti itu masalah ekonomi masalah sosial dan lain sebagainya itu pasti berkembang ketika sudah ada pembangunan mega project ya tapi jangan sampai istilahnya hal itu membuat negara itu istilahnya terpuruk ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi negara-negara kita sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun toyibatun warabun ghafur nah di sini guys kita akan langsung menonton Tonton videonya Tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk teman-teman like, share, komen, dan subscribe-nya video ini Dan juga subscribe channelnya Top 5 Negaraku Langsung saja kita play videonya Let's go Oke jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Linknya ada di deskripsi ya Anda boleh lihat wow. pada hari ini negara-negara di Asia Tenggara semakin agresif untuk membangunkan projek-projek mega yang memberi impak positif kepada ekonomi, sosial, wow. politik dan sebagainya kepada negara-negara mereka. Betul, betul. Ada yang masih di fasa perancangan dan ada juga yang sudah dalam pembinaan. Okey. Projek-projek mega ini penting kerana untuk memenuhi peredaran ekonomi dan teknologi semasa dan akan datang supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang semakin berkembang dan maju. Mm-hmm. Pada video kali ini, admin tertarik untuk membahas mengenai 5 projek mega di Asia Tenggara untuk mencapai okay. status negara maju. Alright. Sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe dan notifikasi supaya yep. anda tidak ketinggalan untuk fakta-fakta menarik yang akan datang. Lima, New Clark City. Oh, New, New Clark, Clark City, City ialah Filipina, bandar ya? terancang yang sedang dalam pembinaan di Filipina. Wow. Terletak dalam zon ekonomi khas Clark di Bandar Bamban dan Chapas di wilayah Tarlac, Filipina. Okey. Ia mempunyai kawasan kira-kira 9450 hektar dan akan Mantap. menampung Kalau kita lihat dari istilahnya desainnya ini guys, ini keren banget loh istilahnya. Wow. Ada stadion juga di situ ya kan, ada menaranya juga. Banyak sekali ini guys, keren Sehingga banget. 1.2 juta orang Projek ini dimiliki dan diuruskan oleh Basis Conversion and Development Authority, BCDA. Okay. Upacara pecah tanah telah dilakukan pada 11 April 2016 Udah yang ya. dirasmikan ya. oleh Presiden ketika itu Benigno Aquino III. Bandar ini akan menyediakan pengangkutan awam sistem bas BRT, lapangan okay. terbang antarabangsa dan sebagainya. Keren. Apa kau dah jadi guys ya? Tempat One Bengko. Wow. One Bengko ialah projek pembangunan bercampur bernilai 3.9 bilion dolar dalam pembinaan di Bengko, Thailand. Bangkok, Thailand. Pembangunan tersebut terdiri daripada 5 menara pejabat grade A dan 3 wow. menara hotel, Pansapuri, Bangunan tertinggi di kompleks One Bangkok ialah Signature Tower iaitu 92 tingkat dan ketinggian 436 meter dan wow. akan menjadi bangunan tertinggi di Thailand setelah siap dibina. Oh, mantap. Pembangunan ini akan disambung ke stesen MRT bawah tanah Lumphini. Oh my god. One Bangkok dibangunkan oleh Frasers Property, anak syarikat TCC Group, salah hmm. satu konglomerat terbesar di Thailand. Okay. Ia dijangka dibuka secara berperingkat antara 2023 dan 2026. Okey. Mantap sih. 3 HSR Jakarta Bandung. Okey, Indonesia. Ya. Jakarta ya. Bandung akan menjadi projek kereta api berkelajuan tinggi pertama di Indonesia dan Asia okay. Tenggara dengan panjang wow. landasan 142.3 km dan kelajuan operasi 350 km per jam. Ya Projek Allah. ini dianggarkan menelan belanja 6.07 bilion dolar ya. dan dibangunkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, sebuah hmm. usaha sama yang dibentuk pada Oktober 2015 antara konsortium syarikat milik negara Indonesia dan okay. China Railway International anak syarikat China Railway Group, CREC. E Walaupun pembinaan bermula pada 2016, penyiapan okay. tertangguh akibat pandemik COVID-19. Ya, betul-betul. Operasi percubaan di landasan kereta api dijangka dijalankan pada November 2022. Mm-hmm. Projek ini ditetapkan untuk memulakan operasi menjelang Jun 2023. Pengen nyoba Dua nanti guys RTS asli. RTS Singapura Johor. Oh. RTS adalah sistem transit pantas rentas sempadan yang akan menghubungkan Johor Baru, wow. Malaysia dan Woodlands, Singapura, merentasi Selat Johor. Pembinaan bermula di bahagian Malaysia pada 22 November 2020 dan okay. di bahagian Singapura pada 22 Januari 2021. Ah, Sistem rel Malaysia, ini dirancang Singapura, ya. untuk ya? memulakan operasi pada Januari 2027. Okay, pada oh, setakat bagus. bulan Mei, perkembangan projek ini sudah 10% siap dibina. Okay. Kedua-dua stesen ini akan terdiri daripada kemudahan kastam, wow. imigresen dan kuarantin yang terletak bersamaan di antara kedua-dua negara. Wede, Apabila siap dibina, RTS Link akan menjadi penghubung rel kedua antara kedua-dua negara selepas KTM Intercity Shuttle Tebrau antara wow. JB Central dan Woodlands Train Checkpoint. Mantap ya. Okay. 1 PNB 118. Oh ini kan sudah sudah di ini ya. ENB 118 adalah sebuah pencakar langit yang masih dalam pembinaan di Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. Bangunan pencakar langit ini didirikan di sebelah Stadium Merdeka di mana kemerdekaan Malaysia daripada British diumumkan pada 31 Ogos 1957 oleh mm -hmm. Perdana Menteri Pertama Negara Tunku Abdul Rahman. Desain dan reka bentuk bangunan ini juga diilhamkan daripada gambaran Tunku Abdul Rahman semasa oh. melaungkan kemerdekaan. Saya enggak ngeh gitu kan, enggak sadar gitu. Ternyata ya kan, ternyata setelah disebutkan oleh admin ini ya kan, terinspirasi. Coba kita dengarkan Terutama lagi. negara Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Desain dan reka bentuk bangunan nah. ini juga diilhamkan daripada gambaran Tunku Abdul Rahman semasa. Ah tu kan. Nah ini Tengku Abdul Rahmannya, ya eh, kan semasa melaungkan merdeka seperti itu dan ini diaplikasikan kepada TNB guys. Wow, keren banget sih. Masa melaungkan kemerdekaan. Oh. Ketinggian bangunan ini ialah 678.9 meter dan 118 tingkat dan menjadikan Inilah. ia bangunan tertinggi di Malaysia. Betul. Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia di belakang Burj Khalifa. <sighs> itu, itu guys, itu loh. Poinnya di situ. Jadi tertinggi di Malaysia, ya kan? Terus istilahnya tertinggi di Asia juga, ya kan? Dan juga setelah Burj Khalifa, guys, tertinggi di dunia. Waduh. Pembinaan bangunan ini menelan kos 1.55 dolar bersamaan 5 bilion ringgit. Okey. Permodalan Nasional Berhad atau PNB adalah syarikat yang membangunkan bangunan ini. Keseluruhan pembinaan bangunan ini dijangka siap pada tahun 2023. Okay. Setelah Burj Khalifah ya, Khalifah Burj Itu Khalifah. Itu sahaja daftar lima projek mega di Asia Tenggara wow. untuk mencapai status negara maju. Jika anda ada maklumat atau cadangan lain, anda hmm boleh tulis di ruangan komen di bawah. Alright guys, udah selesai videonya dan gimana komentar teman-teman? Istilahnya menakjubkan nggak istilahnya apa yang disampaikan oleh admin top 5 negaraku tadi? Bahwasannya 5 mega project Asia Tenggara ini memang ya untuk menyandang status negara maju seperti itu. Termasuk juga banyak negara-negara tadi yang disebutkan yaitu 5 negara yang mana sudah dalam pelaksanaan, ada juga yang sudah jadi seperti itu guys. Dan ya Semua pasti ada kelebihan dan juga kekurangan, ada pro dan kontraknya. Jadi, yang penting adalah kita bagaimana caranya supaya kita itu tetap ya bisa menikmati ya kan bisa menikmati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara kita seperti itu guys jadi bersyukur punya istilahnya lapangan stadion bersyukur istilahnya punya kereta cepat bersyukur punya TNB bersyukur punya istilahnya kayak tadi pembangunan ya pembangunan kota baru yang memang wow keren banget seperti itu guys belum lagi insyaallah Indonesia bakalan pindah ya jam dari ibu kotanya Jakarta nanti ke Kalimantan seperti itu.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.